Για να αφήσουμε το χώρο της αυτοδιοίκησης κύριε και κύριοι και να ξανοιχτούμε στα Πέλαγα όπου μας περιμένει ένα πειρατικό πλοίο. Πειρατές είναι το νέο κόμμα για την Ελλάδα, δεν είναι καθόλου νέο κόμμα στην Ευρώπη. Στην ε, Σουηδία μάλιστα έχει και βουλευτή και ευρωβουλευτή. Στη Γερμανία φέρεται και τρίτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις και έχουμε και στην Ελλάδα τον τεμπούτο του στις ε, εκλογές αυτές. Κόμμα Πειρατών Ελλάδος ε, και υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα αυτό για την εκλογική περιφέρεια των Κυκλάδων είναι ο κύριος Διαμαντής Κατσίρης, ζει και εργάζεται εδώ στη Σαντορίνη και θα μας πει τι ακριβώς είναι αυτό το πειρατικό. Σίγουρα δεν είναι το πειρατικό του Captain Jim. Κύριε Κατσίρη, καλό μεσημέρι. Καλό σα μεσημέρι, κύριε Πράσο. Για πετε μου, περιγράφτε με εν συνόψη, τι είναι αυτό που λέγεται κόμμα πειρατών, τι πεσβεύετε εσεί, τι θέλετε να πείτε στην ελληνική κοινωνία. Το κόμμα Ελλήνων Πειρατών ιδρύθηκε στι 14 Ιανουαρίου του 2012. Ε, οι πρώτε διεργασίε ξεκινήσαν ε, από το Σεπτέμβριο του 2011 και γίνηκαμε επίσημο ε, κόμμα ε, από τον Άριο Πάγο στις 10 Φεβρουαρίου του 2012. Βρισκόμαστε μέσα σε 56 ιδρυμένα κόμματα και 21 ε, επίσημα αναγνωρισμένα κόμματα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή εκπροσωπούμαστε στην Ευρωβουλή με δύο ευρωβουλευτέ όπω αναφέρατε τη Σουηδία, 19 βουλευτέ στα τοπικά κοινοβούλια τη Γερμανία και 201 δημοτικού συμβούλου σε όλη την Ευρώπη. Και να συμπληρώσω ότι έχουμε γίνει επίσημο μέλος του διεθνούς ε, πειρατικού κινήματος. Για πέστε μου όμως, αυτά είναι ολίγες. Για πέστε μου τώρα, τι ζητάτε όμως, γιατί από όσο γνωρίζω εγώ διαβάζοντας τις διακηρύξεις σας, δίνετε ε, ένα κέντρο βάρους στο διαδίκτυο, στις πατέντες, στα πνευματικά δικαιώματα κτλ. Για πέστε μου τι ακριβώς ε, θέλετε σε αυτή την περίπτωση. Ε, αυτές είναι οι τρεις ε, βασικές αρχές που αναφέρατε όλων των πειρατικών κομμάτων. Από εκεί και έπειτα το κάθε κόμμα αναλόγως σε ποιο κράτος ε, πρεσβεύει βρίσκεται ε, προσθέτει και διάφορα άλλα. Ε, όπως για παράδειγμα εμείς στην Ελλάδα το, περισσότερο, το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι η διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης. Ακούσατε και προηγουμένω τι τραβάει ο Δήμαρχο. Το κάθε Δήμαρχο. Σα συνιστώ να τον γνωρίσετε αυτό τον Δήμαρχο, γιατί είναι εξαιρετική περίπτωση αυτοδιοικητικού, αφοσιωμένου πραγματικά αυτοδιοικητικού. Ναι, με 100% έβγαινε κάποτε. Είμαστε πολύ νεοσύστατο κόμμα. Ε, ξεκινήσαμε με λίγες δεκάδες άτομα. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 800 μέλη και γύρω στους 3.500 followers και έχουμε αρχίσει να κινούμαστε αρκετά δυναμικά μέσα στο διαδίκτυο. το βασικό μας πρόβλημα και ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο καναπές. Εμείς θέλουμε να ενεργοποιηθεί ο κόσμος. Η μη συμμετοχή του κόσμου, η απόδειξη είναι ότι το καράβι έχει πέσει στα βράχια. Έτσι. Ε, Παρεμπιπτόντως θα ήθελα να κάνω μία αναφορά για τα εμπόδια που συναντάμε αυτή τη στιγμή στην εκλογική διαδικασία με διάφορα προσκόμματα που δημιουργούν τα δύο ειδικά μεγάλα κόμματα. Ε, δηλαδή μας δώσανε διατακτική για παράδειγμα στις 24 του μήνα για να πάρουμε το χαρτί και στις 27 μας λένε να παραδώσουμε 9 εκατομμύρια ψηφοδέλτια. Φυσικά το Υπουργείο Εσωτερικών έβγαλε μία ανακοίνωση η οποία λέει να παραδοθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο κάθε περιφερειάρχης το ερμηνεύει όπως θέλει. Και συν τη άλλη, διάφορα άλλα που μα κάνανε, δεν μα δώσαν το χαρτί το οποίο έπρεπε, τι διαστάσει που έπρεπε. Μα το δώσανε με μικρότερη διάσταση, οπότε σημαίνει ότι μα αυξάνουν το κόστο γύρω στο 40%. Και διάφορα άλλα. Μα κλείσανε α πούμε, το PayPal που είχαμε για την οικονομική ενίσχυση. Και πάνω σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ότι είμαστε και το μοναδικό κόμμα το οποίο έχουμε αναρτήσει στο site μας όλα τα οικονομικά μας στοιχεία. Οποιοδήποτε μπορεί να μπει από το Υπουργείο Οικονομικών ή από το ΣΔΟΕ και να, να ελέγξει τις χρηματοδοτήσεις. Μάλιστα. Πράγμα που κανένα κόμμα δεν μπορεί να το κάνει. Τέλος πάντων, ε, βασικά εμεί θέλουμε άμεση δημοκρατία. Άμεση όταν εννοούμε δεν μπορεί η Ελβετία αυτή τη στιγμή να στηρίζεται στο Σύνταγμα που έγραψε ο Καποδίστριας και η Ελλάδα να έχει ένα λειτουργικό σύστημα απαρχαιωμένο. Με τις αγγελώσει, του και το οποίο τα βλέπουμε καθημερινά και τα συναντάμε και σαν πολίτε, αλλά και σαν τοπική αυτοδιοίκηση και σαν όλα που έχουν, όποιοι έχουν σχέσεις με το δημόσιο. Η διαφάνεια. Η διαφάνεια είναι πολύ σημαντικό πράγμα κύριε Πράσο. Εάν αναρτή... Η διάβια ήταν ένα καλό βήμα. Αλλά εκεί πέρα είναι μόνο περίπου το ένα τη χιλή από αυτά που πρέπει να ανατήσουμε. Δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε μέσα και να πάρει οποιαδήποτε σύμβαση έχει υπογράψει το δημόσιο. Ακόμα και βουλευτέ δεν μπορούν να τα πάρουν. Έτσι δεν πάμε μπροστά. Αυτό προτείνουμε εμεί οι πειρατέ. Ένα καινούριο λειτουργικό σύστημα. Δεν μπορούν τα, τα μετακόμματα τα οποία χρωστάνε πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ τι τράπεζε να λένε ότι θα μα σώσουν οικονομικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι αδιανόητο. Υποθε... Δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται με τόσα εκατομμύρια. Υποθέτω, Υποθέτω κύριε Κατσίρη ότι εκτός από τα, αυτά τα ζητήματα της διαφάνειας, εκτός από τα ζητήματα με τα πνευματικά δικαιώματα της πατέντες και το διαδίκτυο, δεν μένετε και εσείς αδιάφοροι απέναντι στον οριμαγδό της οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα, έτσι δεν είναι. Φυσικά, φυσικά αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα να πληρώσουμε τον τυπογράφο. Ναι, εννοώ ότι έχετε προτάσεις καταλήγετε και σε προτάσεις ό,τι αφορά στο πώς η Ελλάδα σαν οικονομία, σαν κοινωνία, σαν χώρα θα αναταχθεί. Πέραν του ότι να καθιερώσει την διαφάνεια, η οποία σε βάθος χρόνου θα επιφέρει και, αν θέλετε, οικονομία. Αλλά έχετε προτάσεις για τη σημερινή κατάσταση, το κόμμα σας. Κοιτάξτε να δείτε, ε, η διαφάνεια μας κοστίζει η διαφθορά γύρω στα 15 με 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα αν υπήρχαν μέσα στην ελληνική αγορά δεν θα υπήρχε και ο λόγος ούτε να κατέβουν οι μισθοί και οι συντάξεις. Συγκεκριμένο οικονομικό πρόγραμμα θα το τελειοποιήσουμε με το συνέδριό μας. Σα είπα ότι προηγουμένω ότι είμαστε ένα πολύ νεοσύστατο το ξέρω, κόμμα. Το ξέρω, κύριε Δεν προλάβαμε, μα πιάσαν οι εκλογέ από το λαιμό. Θε, θέλαμε να κατέβουμε με πλειοψηφία 86% ε, των μελών περισσότερο για να μας γνωρίσει ο κόσμος παρότι για να προσφέρουμε συγκεκριμένες λύσεις. Εμείς προσφέρουμε θεσμικά πλαίσια. Αυτά έχει ανάγκη η Ελλάδα. Σας ευχαριστώ κύριε Κατσίρη. Έχει θεσμικό πλαίσιο και όχι μαγική λύση. Δεν λύνονται τα προβλήματα με, με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ θερμά κύριε Κατσίρη. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.